آثامنا يجعل كرما جاي مهاتم بسلام فسيدا يا ودان إيشا غزال على جميع بالأزلم بصفدار يا في وطن آه datang bisa berseida ya wadan إنشاء زهرة ظلها جميل بالأزلم بالصبر يا في وطن